Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment rechercher une valeur en fonction d'une autre. Nous avons par exemple une liste de noms avec des valeurs associées. Nous aimerions, à partir d'un nom, retrouver le nombre correspondant. Nous voulons par ailleurs que la recherche fonctionne avec une plage non triée ou quel que soit l'ordre de tri. Le principe est de trouver dans la liste la position de ce qui est recherché. D étant 1, 2, 3, 4, quatrième position dans la liste des noms. Connaissant ce nombre, nous pouvons rechercher l'élément se trouvant à la même position dans la zone qui nous intéresse. La fonction équive va nous donner le premier résultat. Le critère de recherche est la cellule où l'on saisit le nom recherché. M recherche la matrice, la plage dans laquelle on recherche. Mode 0 permet de ne rechercher que des correspondances exactes la plage n'est pas forcément triée en ordre croissant. Les paramètres 1 et moins 1 permettraient des recherches approchées dans des plages triées par ordre croissant et décroissant. Je copie la formule car je vais la réutiliser ensuite. Nous obtenons bien 4, avec un tri différent. Le résultat est aussi correct la fonction index permet de trouver le deuxième résultat. Référence et la plage qui nous intéresse, ici le premier trimestre. Ligne, le numéro de ligne que nous venons de trouver par la fonction équive que je peux coller. Colonne et plage. Colonne, c'est un numéro de colonne si la plage résultat comprend plusieurs colonnes. Ici, nous n'en avons qu'une. Nous verrons ensuite un exemple. Plage, également facultatif, permet d'indiquer un numéro de sous-plage dans le cas de zones multiples. Dans le cas où la donnée recherchée n'est pas trouvée, la fonction équive renvoie non disponible. On peut personnaliser ce message en ajoutant la fonction si erreur comme dans cet exemple. Indiquer en deuxième argument le résultat souhaité, ici un texte vide, si le premier argument, ici notre formule, retourne une erreur. Outre de fonctionner avec des plages non triées ou ordonnées, cette technique permet de travailler sur des plages non adjacentes et de croiser des critères, comme dans cet exemple. Nous faisons la même recherche sur le nom et ajoutons une recherche dans la plage des mois. La fonction index travaille sur la plage complète et nous recherchons avec le numéro de ligne, comme précédemment, et nous ajoutons cette fois un numéro de colonne, et nous aurions pu également, à la place de index, utiliser la fonction décalé.